Ein Kind saß vor dem Fernsehapparat und schaute fern. Es schaute Serien. Es schaute Filme, es schaute YouTube. Es schaute die Filme für Erwachsene, es schaute alles. Das Kind verlernte dabei zu spielen. Es verlernte zu schwimmen, es verlernte zu rechnen, es verlernte zu lesen, es verlernte zu schreiben. Das Kind vergaß außerdem die Hausaufgaben, es vergaß den Müll rauszubringen, es vergaß Lernen, es vergaß die Einkäufe zu erledigen, es vergaß wie man richtig Zähne putzt.